Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. She took the lean the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in. ये रैप सॉन्ग उन सब के लिए जो PUBG खेलते लेट्स गो आई जब से PUBG सब बने प्रो गेमिंग कम्युनिटी फिर करने लगे चैंपियन गेमर जरा इससे मिलो ये फॉरन जाके खेले पीएमसीओ सबके हीरो मचा दे तबाही बॉडी कम ज्यादा हेडशॉट दिखाई इंडियन पबजी टीम स्टॉप पे आई दुनिया सारी देख चौंक की भाई देख मेरे भाई यहाँ पबजी की दुनिया में खोए हैं सारे ही लड़के झाड़ू न पकड़े ये हाथ में लड़कियाँ फोन हाथ में जकड़े कब से ना घर पे सड़क पे ना रुकते भड़कते जो रोके अकड़ते शोरे भड़कते धड़कते जो सर्वर अटकते तो बीच में मरते सीन देख ऐसा ये नहले पे दहला जो लूटेगा पहला वो पीले अकेला न जाएगा चेला जो बंदों ने घेरा नजरों को फेरा बंदों का डेरा देख तो पीछे कोई ऊपर कोई नीचे कोई बने हैं सांप कोई बने हैं चीटे पर हम तो है जीते खुले में जीते स्टार्टिंग से टिकते फिर एंडिंग में जीते हर और पबजी घर घर पबजी खेले बिना इसे लगता ना अब जी करते हैं मन की थोड़े है सन की चिल मारे हम सारे खेलते हैं पबजी हर और पबजी घर घर पबजी खेले बिना इसे लगता ना अब जी करते हैं मन की थोड़े है सन की चिल मारे हम सारे खेलते हैं पबजी शॉट दे घुस के तू मार जाके आगे तेरे साथ चले तेरे मेट तू है आगे रश करो आगे बढ़ो एनिमीज पीछे भागे नो स्कोप वाला सीन हम साथ गुली दागे ओ पतले से धागे दांतों से काटे दिन में भी खेले हम रातों को जागे बैरल चलाते सर को हिला दे पड़े हेडशॉट तो रुक जाती सांसे सुन रहे हो बचका ले लेना ना टक्कर देते हम रख कर रहना तू बचकर तू ठहरा कर चक्कर बैठे तू घर पर ड्रॉप हुआ लैंड देख रहना संभल कर करता तू बड़ बड़ देख ले लड़कर लूटेंगे ड्रॉप क्योंकि हम तो हंटर खड़े ले डट कर पंगे तू मत कर ढूंढेगा नीचे हम मिलेंगे छत पर ऐसी बातें करते हम रहते क्योंकि हम बोले बस सच सच बनकर जो फुटू बनाते हैं जनता का पाएंगे हमसे न बच बच बैठे के लाइफ पे जनता के पैसों को छीने करते हैं स्टेज करते हैं कि फिर पकड़े जो जाते तो कहते हैं इसको एक ग्लिच कुछ है उठाते तो कुछ है डुबाते नाम ये सारा ही गेम का पैसे कमाते एक्सपोज बनाते चक्कर ये साला है फेम का खुद की न दिखती है गलती बस डालिए दूसरे बंदों पे ही ब्लेम हाँ कुत्ते और इनमें ना जरा भी फर्क ये दोनों ही लगते हैं सेम हाँ पर छोड़ इन बातों को ये बात करे सारे पर बातों से तो मिलता है किल नहीं जीतने की आप तेरे मन में है बैठी पर साथ से ये होते कुछ स्किल्स भी और खेलने से कुछ नहीं होता है छोटे जब तक साथ तेरे ये दिल भी दिल भी घर और पबजी घर घर पबजी खेले बिना इसे लगता ना अबजी करते हैं मन की थोड़े हैं सन की चिल मारे हम सारे खेलते हैं पबजी घर और पबजी घर घर पबजी खेले बिना इसे लगता ना अबजी करते हैं मन की थोड़े हैं सन की चिल मारे हम सारे खेलते हैं पबजी